Together we are so much stronger Let's go, this was your power meant for We go for hours, we'll be unstoppable We're so unstoppable When you fall down, get up, look around Every opponent bows down We gotta come up, time はドクターレイジアン工業から出向になったコロセラムです私はアンブリエルラテラーノ出身の初めましてドクターアリアと申します 今日からお世話になります ラテラーノ私はアンブリエルラテラーノ出身のルピコっていうのこんにちはドクターお客様私に最高の笑顔を見せてくれえっとバーバ術師こんにちはドクターケレボリバル国民警備隊長官 予備隊 A6 の会長合同予備隊 A6 のユホッカルですまとい丸コロスに参上こんにちはドクターレイジアン工業から出向になったコロ今日からお世話になりますじこんにちはドクターレイジアン工業から出向になったコロお客様私に最高の笑顔を見せてくれませんか こんにちは僕はグレイト 業から出向になった敬礼ボリバル国民整理隊長官ど私はェンやり使いです新米チームの隊長 Ready to play 医療オペレーターの指数路ですどバーンハンター

of our own trouble. where to stay, yeah, yeah Ready to play, yeah, yeah Higher the stakes, but together we are so much stronger Let's go, this what your power meant for We go for hours, we'll be unstoppable We're so unstoppable When you fall down, get up, look around Every opponent bows down We gotta come up, time is now 訓練生しあのドクターってあなたのことでしょうかここんにちは 僕はグレイトインレッドパイン騎士団団長ンビキスフレイムテールソーダあなたがと すみませんドクターの執務室はこちら我が名は白雪姫の名 訓練場のボスドクタって君の名前 ックスのッカルバニラと申します訓練生 最高の笑顔を見せてくれませんわ我が主の盟友よえっと Dear Dog こんにちは私初めてこんな 私はロベルタまた会えたねここにサイン君が訓練場のボス がここに入るって決めたからには俺に文句なんてないさ 昔分かったただの傭兵だ コードネームはあれや今日からは正式こんにちはドクターレイジアン工業から出向になったコロ ドクターってあなたのことでしょうか We're so unstoppable when you fall down, get up, look around Every opponent bows down We gotta come up, time is now When it gets out of どうもエイズだよ ちはドクターレイジアン工業から出向になったコロ石見習いのアンセルです ドクターレイジアン工業から出向になった我が名は白雪 装置のミルラと言いますこのはじめましてあなたがドクター私は天人かレッドパイン騎士団団長ンビキスフレイムテールソーダまといまる リビア・サイレンス元男性ンお客様私も最高の笑顔を見せて 私はフェンやり使いです新米チームのバーメルハンター so much stronger Let's go, this what your power meant for We go for hours, we'll be unstoppable We're so unstoppable When you fall down, get up 私はするとあんたが噂のドクターこれからはロドスで行動を呼びたい スにはじめましてドクターくん 私初めてこんな 今日からお世話になりますコードネームはアシッドドロップ ジーマウルサス学生自治団の団長だ私アーススピリット地質学者ケニーピピコっていうの こんにちはドクターレイジアン工業から出向になった